Шукаєш роботу онлайн? Ми шукаємо тебе. Навіщо? Дати тобі вакансію з гідною оплатою. А що ж робити? Шукати Шукати клієнтів на інтернет-платформах та соціальних мережах. Що треба знати? Хм. Компанія Remote Employees пропонує кар'єрний ріст, стабільну заробітню платню та досвід роботи з європейським та американським ринком. Тільки не кажи нікому, це наша тайна. Як до нас приєднатися? Запиши відеорезюме про себе англійською мовою with a model. та надішли нам на сайт Remote Employees. Чекаємо саме на тебе.